Так, блядь, де коробки, блядь. Нет, це якесь не то. О, це те, що надо. А, да. Всім привіт. Сьогодні зранку я скачав собі на телефон перископ і почав дивитись там. Навіть я його ні разу не бачив. Я, Ну, типа, я так з браузера дивився вже готові трансляції, а іменно додаток я не бачив. І от я там пошарився, там є така штука, як карта. Ти на тій карті вибираєш, дивишся, де в якому місці, на якому місці на карті позначено, що хтось знімає трансляцію, або там уже готові записані трансляції, які можна там на паузу ставити. І що я побачив там? Я там побачив, що там тільки одні діти, які учаться в школі і знімають оці перископ трансляції тупо прямо на уроках. І до чого я дійшов? То що у нас, от, виходить, діти нормальні, вони шарять, вони знають, що є таке нове, вони до того нового приходять, вони то дивляться, вони то хапають в обі руки і то тримаються за то. Ходить якийсь час, вони знаходять щось нове. І от до чого я ще хочу довести, до чого дійшло у нас. От які були ми діти? От я вже не дитина, але коли я був дитина, то носити вузькі штани це було щось дике. І ті, хто носив типу, вузькі штани, то говорили, що це підар кончений, або що ти там взагалі якийсь непонятний з якоїсь планети одінеться нормально, як всі пацани у спортивні костюми. Ну так от такі от як я були типу, революціонери і йшли в ногу з часом і посилали нахуй оце всіх старих пердунів СССРовських і цих вобаранів, які говорили, що це так лише голубі ходять. Тепер що ми бачимо? Ми тепер бачимо, що всі ходять у вузьких штанах. І це вже абсолютно, ну просто смішно буде, якщо хтось скаже, що... Якщо ти ходиш у вузьких штанах, то ти підар, або що ти йдеш в ногу з часом, блядь. Які? Це вже все. Це таке як рукавицю натягнути. Вони вже продаються на кожному повороті це вже повністю нормальний я. І що і що ми бачимо? Все це моє покоління, яке колись було модне і йшло в ногу з часом. Що воно, що тепер з ними сталося, з моїми ровесниками? Ніхуя, хто сидить у перископі? Діти в школі, а мої ровесники, я один сижу зареєстрований тому перископі. Бачив, що якийсь чувак ходив по Чернівцях, більш-менш такий дорослий. Один, один і три тьолки зі Львова і один пацан. Все! Ну у Львові понятно, там люди адекватніші, там нема таких баранів всюди. Все одно вони своїми приколами. До чого до чого я веду, що от є такий парадокс. От в дитинстві діти, підлітки, вони нормальні, вони йдуть в ногу з часом, вони актуальні, вони модні. Проходить якийсь час, вони стають такими ж гівнюками, як і всі. Починається це, йде на роботу, одіває, блін, якусь хуйню на себе, ходить, страдає якимись зарплатами, живе тим, що йому наговорили батьки, що треба, блядь, купляти машину, будувати хатувати ідіотом. І вони знову повторюють оцей круг дебілів. І ці теперішні діти, я маю дуже велику надію на них, серйозно. Хоча я сумніваюсь, ну майже 90% я маю сумнів, то що вони стануть такими ж дебілами, як всі, бо у нас це як вже конвейер. Були нормальні, стали ідіоти. Були нормальні, стали ідіоти. І скоріше всього, що вони теж будуть такими ж баранами. Підуть, блін, згниють себе роботами, стануть ідіотами. Ну це не важливо. І надій, що може вони все-таки не стануть такими дебілами, як тепер. Бо то, що от подивіться на мене, хто слухає, хто оце слухає, то що я говорю. От зараз я записую це жанр подкаст називається. І Далі, якщо взяти далі, якихось ще моїх знайомих, мого віку, з якими я колись десь дружив, коли мені було 16 років по скотеках, вони їм взагалі нахер це не надо, розумієте? Вони більшість людей, якщо якісь грузять відео, вони його грузять у контакт, у той плеєр, в контакт кидають прямо нажимають мої відеозаписи, додати відеоролик. У них навіть нема аккаунта на Ютубі. Тобто ви розумієте, нема у 2016 році у людини на Ютубі аккаунта. Це для мене те же саме, що в когось нема мобільника. І хтось... Комусь не приходять смски з Приватбанку. Ви можете собі уявити таку людину? Ну, є якісь варіанти. Розбив телефон, нема грошей, або нема картки від Приватбанку, або нахер не надо той телефон. Ну, коротше, є різні люди, є такі, бувають, мабуть, випадки, але у нас час не мати телефона він коштує, якщо не, не я маю на увазі не якийсь такий шикарний там за 10-20 тисяч гривень, я маю на увазі якийсь звичайний за 100 гривень можна купити. От, наприклад, якихось старих бабок, дідів, їм нахер не треба тих суперфункцій, їм аби смс-ка приходила з Приватбанку, що прийшла, їм стає за 100 гривень телефони, вони з ним ходять. То, А виходить, що що навіть бабки старі, виходить, вони користуються телефонами, а молоді люди не користуються аккаунтами на Ютубі, а що ж вони там дивляться? Що вони дивляться телевізор вдома? Я не розумію. Ну, добре, я не хочу обсирати телевізор, бо є такі кончені на Ютубі відео, що краще дійсно дивитись телевізор. Ну, але ж є і нормальні якісь аккаунт, тобто є ж і нормальні якісь канали. На них же ж можна підписатись, щоб кожен раз не печатати і не шукати це. До чого ми дійшли? починається то саме. Тобто, коли на нас пизділи, що ми були дебілами, коли в дитинстві ходили у вузьких штанах, то ми були дебілами. Бо ми, типа, були не такі, як ми мали би бути. Ми не були в спортивних штанах і не були уродами. Тепер ці виросли, і тепер виходить, що, от, наприклад, я для своїх там якихось древніх друзів, знайомих Я біл, бо я не такий, як вони, бо я не страдаю якимись конченими, дебільними, дорослими речами, не не страдаю хуйньою такою, як вони. І я дебіл, бо я не поїхав на роботу у Польщу, блядь, я тормоз. А то, що я попробував піти в ногу з часом і зробити щось нормальне, і щоби Якби були такі, як я, інші мої, мого віку люди, вони би типа це поня прийняли, так виходить, я сижу у жопі, бо це нахуй нікому не надо. Бо того, що треба ходити, як всі на роботу, бо треба бути дебілом, треба з тих вузьких штанів, які колись не треба продовжувати цю, цей розвиток носити нормальне взуття, ходити в нормальному одязі. Треба, блін, ставати як всі. Тобто ти колись був кимось нормальним, нахер. Не треба продовжувати бути ще кращим. Треба стати дебілом, таким як всі. Бо мама казала, не страдай синку хуйню не грай, блядь, на компі в ігри, іди пиздуй, блядь, туди на роботу, там є ахуєнне місце, там тобі будеш мати тисячу гривень, блядь, сиди, ходи, роби, найди собі дівку, поженися, нароби дітей, стань долбойобом. Ходи все життя пахай, не май, блядь, ніякої ні розваги, ні хуїще, блядь. Сиди, будь залежний від батьків, від, блядь, дідів, від бабів, від зятів, від тьощ, ходи, блін, тійк город покопай, тому, блять, хуй полежи. І тако до кінця життя. Ну іде розвиток, нема звитку ніякого. А смисл тоді жити, якщо не розвиватись? Я не розумію. Я вже навіть забув, про що я починав говорити і до чого я договорився. Коротше, я що хотів в цьому подкасті сказати. Да, Якщо ви дивитесь, серйозно, я такі речі говорю, для, наприклад, для когось там, для когось, хто розуміє, таке буде почути, напевно, смішно, але я просто знаю наших людей. І я знаю, що це таке, які бувають випадки, і повірте, таких випадків дуже багато. Дуже. І це по-любому, якщо хтось, от до чого я хотів довести, що якщо хтось чує це і не розуміє, чого на Ютубі просто йде картинка і йде звук, то я говорю, це, цей жанр називається подкаст. Подкаст, я розкажу для тих, хто не знає. Це типа нового радіо, радіо майбутнього. Тобто вже не треба включати радіо і підстраюватись під час тої е, передачі, коли має вийти та іменно передачка у потрібний час і слухати. Ти просто пишеш собі в будь-якому сервісі iTunes, там SoundCloud, я не знаю, які ще там є. На Ютубі можна написати. Там в Росії якісь є под FM або у когось просто є сайти, де вони викладають, типа в новосну ленту свої пасти. Це типу вже не треба слухати радіо і чекати потрібної години, щоб вийшла твоя улюблена передача. А можна просто написати любу херню і послухати, коли хочеш і що хочеш. Так от оце і є той жанр, якщо хтось не знає. У мене по чуть-чуть, так з кожним роком, так на друга, на два менше, на знайомого менше. То що я просто, блядь, охуєваю з того, що з ними робиться. Ну коли тобі 20 років, які в пизду діти, яка, що дебіли чи що, люди добрі. Ви що йобнуті? Та поживіть трохи, подумайте, навчіться чогось, розвиньтеся до якогось рівня, станьте кимось, пере... проживіть якусь жопу непонятних речей, щоб дойти до чогось. А так саме проще. Піз... Попіздував на роботку, блядь, і цілий, блядь, ціле життя тянеш, блядь, від зарплати до зарплати. Так просто дуже. Це насправді на роботу ходити не важко. Це просто люди, які ніхуя не хотіли в своєму житті досягнути, які ніхуя не хотіли змінити, ні до чого дойти, то вони пішли просто, як всі, на роботу, щоб не паритись. І і тепер вони пиздять, що от хуйньою не страдайте, йдіть на роботу. Та якраз то з хуйні і починається все. Треба пострадати спочатку хуйньою, щоб до чогось дожити, до чогось розвинутись. Просто так не буває. Ви думаєте, всі оці, блін, люди, які сидять, там музиканти, оці всякі, блін, актори ахуєнні, ви думаєте, вони так собі, знаєш, а їм повезло. Йшов по вулиці, так, о, чувак, а йдемо у кіно будеш знімати, дивись, яке в тебе їбло ахуєнне. О, будеш в аватарі, давай. Ахуєть. Пішли. як Мотор, старт. Так не буває. Треба спочатку побути дебілом і послухати від таких от кончених людей, що ти ідіот, що ти страдаєш херньою. Ніхуя. Якщо ви це слухаєте і задумайтеся, серйозно, не страдайте хуйньою, не спішіть бігти і шукати собі якусь шикарну роботу. Це все піздьож. Ви ніколи не будете на тій роботі, ніколи не будете начальником, бо того, що який начальник дозволить робочому стати на його місце. Ви ніколи не будете заробляти більше, ніж той, хто вам ту роботу дав. Ви завжди будете отаким от якимось подданим, знаєте, на тій роботі. Е, є, звісно, нормальні роботи, де це є такий, знаєте, нейтралітет. Тобто ти працюєш там, начальник собі теж працює, а власник взагалі живе десь там у Китаї. І ніхто нікому не не директор, так би, знаєте, так, наглядно. Все нейтрально. На таких роботах, в принципі, працювати нормально можна. Але ви розумієте, це скучно. Постійно жити тако кожен день, там, не прийшов, запізнився, там, боїшся, що тебе виженуть. Скучно, люди, серйозно. Я би так не хотів жити. А це ще це ще нормальний варіант. А коли ви йдете, наприклад, на роботу в магазин продавцем. А до вас приходить той начальник, ну який по суті, ну взагалі ніхто. І взагалі той магазин відкрив, він насправді кончений і продається там, наприклад, магазин з речами. Ну, десь бачили у нас у Туто у Чернівецькій області, скажіть, де ви бачили нормальний магазин з взуттям? можна прийти і купити собі нормальні Nike Air Force, де можна купити якісь роші, блін, де можна зайти, подивитись, що там стоять на полки нормальні якісь там, наприклад, Супра Террі Kennedy. От де? Де можна купити в Чернівецькій області собі Супра Террі Kennedy? Де? А в пизді ніде, бо їх нема. Їх нема тут ніде. А якщо і би, і були би, то таке гамно пальоне. Але просто на Террі Кеннеді ніхто пальонку не робить. Але якби робили, то Алло. Так, що я там. Я вже забув про що. А, і. Ну, понятно, що от. Взуття, наприклад, нема де нормально купити. Ти на роботу до якогось, от я, наприклад, який про взуття знає дуже багато, якого було дуже багато різного взуття, і я надивився на взуття, яке хоч, яке не хоч, і в очі, і в інтернеті, і так. І, наприклад, я йду на роботу до дядька, який відкрив свій магазин з зуттям і продає там ну таку парашу, ну чесно, таку парашу, що навіть би на город гівно носити би то не взув. І вона продається за такими цінами, що просто можна ахуєть і йобнутись, знаєте? І то гамно купується у таких самих піздіцових місцях, як і то, де воно продається. І коротше, і він приходить такий от чмирь такий, їблан такий, тупоголовий, полужирний полудаун. Такий приходить і типа тобі розказує, що ти, блядь, не так, блядь, не тоді прийшов, а тут то це поскладай. А ти на то дивишся, як на серйозно, як ніби там на тих полках гамна куски тако в банках стоять, і ти на то дивишся, і скажіть, от як можна на такій роботі працювати? Та краще, блядь, умерти з голоду, серйозно, ніж робити на такій хуйні, блядь, їбаній. Так от. Отак саме проще піти до когось, коли вже все готове, сісти і тупо, блін, робити то, що тобі скажуть. Так не цікаво. Так що от я почав говорити про перископ, а закінчив, блін, магазином з конченим взуттям. Ну коротше що. Ще які я можу треба трошки закругляти, бо півгодини теж не дуже весело, комусь буде це все слухати. Що хотів сказати, що от люди якось не втримали цю планку розвитку, там якісь більш-менш вже старшого віку, там від 25 до 30 років, то це вже все. Там уже йде все на спад, на рутину. Дуже обідно, печально, що більше не буває такого, як було, як могло би бути. Тобто все гарно починалось і все закінчилось, як завжди. І тепер ми бачимо нове покоління нових дітей, які зараз, звісно, тупі дуже, бо ну, діти вони не можуть бути розумні. Вони можуть щось вміти ліпше, ніж інші. Але, як то сказати, розум може там і є, але там немає якоїсь такої мудрості, знаєте, подумати, обдумати. Я маю на увазі не то, що вони тупі, там де-де-де говорити не вміють. Ні, то що от вони тупі, бо вони ще граються, вони ще не знають, що їм треба що і як все насправді. Але вони зараз, типа, вловили момент, вони правильно все роблять. А от чи вони стануть такими, от, як вони лишилися, чи вони розвинуться далі, чи вони схоплять якусь нову, нове тічення. Знаєте, я думаю, років 10, якщо не 5, і цих всіх ютубів взагалі може вже і не буде. Або або буде якась піздець війна, або взагалі не знати що, або всі в космос полетять, ну, неважно може бути зовсім щось інше, але якщо вони зараз і на подальше коротше, будуть отакі, от, як вони є, і не будуть мінятись, не будуть ставати отакими, як всі, дебілами, а почнуть якось розвивати щось, то, то все буде нормально. І до речі, що я маю на увазі, що що я ще хочу сказати, що ходити на роботу це не кончено. Просто уявіть, якби ви прийшли на роботу, от, наприклад, у от так, от з такого боку хочу це повернути, бо щоб не було всім обідно. Я не хочу, що робота це хуйова. Ні, робота це добре, але от якби я прийшов на роботу до якогось дядька. Який нормальний має вигляд, який нормальний має адекватний погляд на життя. І там продаються супер Кеннеді, Nike Air Force, роши, там продаються ейрмаги, блядь. Там усе так, що я хірею, та я би в тому магазині плавав би від щастя. Я би там робив би за добрий вечір, за дякую і за посіба. А так куди? Ну, ну чесно, ну нема куди. Так що надія на нормальних, адекватних теперішніх дітей, які потім виростуть і можливо, можливо, якщо не поїдуть в Польщу, то стануть нормальними. Дякую всім, що слухали. Це можна буде послухати на iTunes і на SoundCloud. Якщо ви будете там, то можна і там буде послухати. Всім дякую за те, що слухали. Пока.